أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung maupun yang melalui fasilitas yang melalui media aplikasi Indo PBT atau Indo, uh, aplikasi Zantrios Banyugiri On atau juga aplikasi IMO Banyugiri On. Juga yang melalui 2 meter band 103 atau 803 atau 814 juga yang melalui radio-radio FM, Al Cairo FM, Setiabudi FM, Banyugiri FM, Bermata FM, atau juga yang melalui loudspeaker loudspeaker pengeras pengeras suara atau yang melalui sound sound system atau sound sound aktif juga yang melalui kompresi telepon atau yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asyatid, para tokoh, para sok. Langkong dimin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Sekarang kita bersama mengaturkan kencuran Fatihah kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang setuju keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau. Raji-raji epon, patra-patra turunan epon, keluarga telum epon, para tabi'in, bantabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufi, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah, Guru guru petan guru sudah zaman guru nak guru dah tak sakit mengasap oh mengasap laki maupun bini daripada daripada datang ke bangsa jamak takkan jajakan tak kenalan kenalan murid murid petan Batan Kulis Tejo, orang yang suka baik bagus, dan Batan Kulis Tejo, orang yang tolong, orang yang sabar, dan Batan Kulis Tejo. Sehingga terang kenjaran kebagusan, kau baik Batan Kulis Tejo, orang yang tak tahu, ngelawan dan Kulis Tejo. Orang yang apa yang kebagusan, orang yang suka baik bagus, dan Batan Puan setiap umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Giri On Sampurla tinggal dunia. Kita khususkan ke Pak Ahmad Payudan Dungdang Dusun Gunung. Gulu-Gulu semenap si ampon lah tinggal dunia leras malam selasa tanggal 2 Safar 1444 Hijriah. Cukan Raki dak kenyai puna. Nyepuna bin Kirais kampung Bunangkah Pasangker Pakentenan Pamekasan sampola tinggal tunya leres are Senin tanggal setong Sofar 1444 Hijriah. Alamater, Stregene, Suwarat Istusana, Padera Bina Bakka Kopurna, Selamat Dari Siksan Allah, Yang Ali Isar Kisitengki, Mata Kain Iridin Allah, Kain Syafat Ipun Rasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Syafat Ipun Para Ulama, Para Uliya, Para Syahada, Para Sulihin, Para Kuru, Para Abang Sepoh, Ben malam mentar, kalaban kenging habarok habarok epon saya kesebut petan kulit setuju sangat nak potong petan kulit setuju keluarga petan kulit setuju santri santri benjam petan kulit setuju orang yang saya tahu kalaban petan bantan kulit setuju orang yang saya ngaturin kencaran kepakusan kau petan kulit setuju orang yang suka bayar fokus dapat petan kulit setuju Almatar senantiasa mendapatkan keridaan sarang pengampunan ipon Allah Subhanahu wa taala dan matar kenginga belas kasih sayang Allah sayang pertolongan, perlindungan, bimbingan sarang mauna ipon Allah Subhanahu wa taala Bermantai yang barokah-barokah pun pengajian barokahna para ulama. Barokahna para ulia. Barokahna para syuhada, barokahna para salihin, barokahna para guru, para guru sepuh. Barokahna ya, si barokah umar, barokah ilmu. Barokah hartana, barokah rezeki. Barokah aban, barokah anak foto. Barokah keluarga, barokah santri-santri. Barokah jamaah, barokah jamiah. Al-Mattar dengan tambahan taufik dan hidayah Ipun Allah Subhanahu Wa jalan dengan jalan Ipun Bertawakal Allah Ipun eh, kecemperan kecemperan kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat. Kemuka Ipun yang kesusahan kesusahan lah. sempurna lah. keserbukan keserbukan lah. keselakan keselakan Man matahari pakuan majar watang kalau ban kempang yang perantak putu kangku ya watang yang bantu dari majaran bawa watang bawa watang. Muka-muka jumpa rezeki oleh rezeki sehalal si barakah. Muka-muka yang husnul khatimah. Yang pernah jangan umur rumah tahan Allah. Mendengar Nabi Allah lancang umur lebih menjunjung tinggi agama Allah yang sehat berada selamat aman dijajahkan di musibah di bidai di bencana di malapetaka selamat dari fitnah fitnah selamat dari kedolim dari kedolim dari tenggiri dari tenggiri telah beristirahat pelajar selanjutnya lagang rusa ganggu selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari kelin hati kotor hati petang hati kering hati kering hati lopan hati mati hati Aku muka pernah dari musim minyak ilmu musim manfaat dan musim barokah pernah terkacir ke depan kembang tercapai cita-cita dan sukses usahana dan pernah terkabul pernyonaan-pernyonaan. Hadih niat ala kuni niatin salihat ala niatil qabul. Wa tamami kulli su'ul wa naili kuni ma'mul biaqihin rasul sallallahu alaihi wasallam. Laumal Fatiha. الفاتحة الفاتحة para pemirsa para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kira kita bersama sarang. mawas doa bulan Safar asnuru akidan kula bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله وأعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك أن تجيرني ووالدي وأولادي وأهلي وأحبابي وما تحيطه شفقة قلبي من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر صفر يا كريم النظر واختم لي في هذا الشهر والدهر بسلامة بسلامتي والعافية والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تهوته شفقة قلبي وجميع المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما بما كان وما يكون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزلي يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك واكفني اكفني عن جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا مكرم يا من لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Biruan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajinan kepada Allah Subhanahu wa atas nikmat sepaling agung langkong-langkong nikmat Islam dan iman kita terus berusaha kangkui memperkuat Islam dan iman kita sendiri. Kelaban nambahin pengawningan-pengawningan tentang Islam, tentang iman. Kita yakin dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah fardun iman farduna iman. Yakin. Dekat jugan iman deka malaikat malaikat epon Allah jugan iman deka kitab kitab epon Allah jugan iman deka para utusan epon Allah Cukan iman dak katina si akhir tina kiamat. Yakin kita cek bekal di tina kiamat. Sebab satu je makhluk pandai ke mesti rosak termasuk. Iki pandai ke tunya bumi langit bekal rosak. Ini kenyamanan tina si budi. Tina si terakhir dan yang itu nyoba ni kayak totop kalaban kiamat. Yang keenam fardhu na iman kita yang kita nikah wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala meyakini bahawa pas teh bagus, pas teh cuba, saja dari ajunan ekon Allah. Ini kemenyangkut keimanan. Pas teh bagus, pas teh cuba dari Allah. Artinya hakikat sema sake sema beres panika Allah. Ini hakikat. Cuma secara syariat kita kudu tata krama. Lah. Nabi apenta beni abe apa eh, sakit Allah, tapi abe sakit Allah si kan, beres. urusan sakit kalau tibi beres sandaraki Allah. Tinggal sing kok sakit maka Allah si beres sing. Jika marit tu fahuwa yashfin. மந்திங்களா கருங்குல மக அல்லா சிமவரஸ் அல்லா الذي هو يطعمني ويسقين Allah apa ni ke saya paling ter dak kapten kelaban. Allah juga siapa yang inu. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Untuk yang puan lagu la kering, ha, tak macam mon gule tinggal apa kering. Tapi mon keringnya kalau TV tenggelam on nak kering maka Allah semua ha, beres mendapatkan semua beres Allah semua kering tak sah ke boleh cuma keyakinan kita pakut bahawa se masake Allah semua beres Allah semua mate Allah semua di juga Allah Sema masa. Sema mata juga kan Allah. Sema laib. Sema soki juga kan Allah. Sema terak. Sema petang. Allah. Sema lancang. Sema pandek. Allah. Sema raja. Sema gini. Allah. Sema fokus. Sema cuba. Allah. iman ya Allah Ta'ala apa ni kan sifat kudrat, iradat, wujud, idam, baqa' mukhalafatul hawadis ya muhli nafsi wahdaniyah kudrah iradah dan seterusnya ni kenyaman iman dari kajunan Allah ya Allah Ta'ala apa ni Ya Allah Ta'ala kat dinto. Tidak ada ah, ada. Allah Ta'ala berdina. Allah Ta'ala ni ke pita ben si anyar, pita ben makhluk. Allah Ta'ala kan dah cuma Kalau ben, ada tertibik. Allah Ta'ala panika andi sepat wahdaniyah. Artinya Allah Ta'ala ini kata apa bitongan. Tidak dua telon sobung. Adatah setong. Tak ason soson manusiakan beda elong ah beda matana beda kikina beda lera beda pauna beda roson dan sepadang ini kenya kan tersusun dari secemacem anggota tersusun kelaban secemacem anggota ini kemun Azat Allah Ta'ala ni kata ada. Ada, ada pempentingan ni. Sepatah juga Allah Ta'ala ni kasi tahu. Tandi sepat dua telok dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala ni kasi sepat kudrot. Benih kudrot dua. Di sepat irodat, benih irodat dua. Ilmu ni ilmu situng, benih ilmu dua. manusia ni kata tandi. Tandi sepat akati sepat-sepat Allah Ta'ala. Mun orang yang sandi sepat pada ban sepat Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala ni kan cak mula lah. Bersematanin dalam sifat. Walaupun secara bahasa mungkin bisa sami, tapi apa nyaman kenyataannya tak sami. Kekuasaan manusia dan kekuasaan Allah lain. Allah Ta'ala juga maha setong yang dalam kelakon. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah saya tertinggi ban kapi, ban apa saya kelakon. Ban kapi, Allah Ta'ala kapi. Tak ada perang singampulin. Areh, bulan, bintang, aing, abuh bengabeng apoi Ini kita tak bisa andi pengaruh pan panapan tak andi lapet pan panapan tak bisa apoi tak ma panas dan aing tak ma jelep saya ma jelep Allah pan uh, ah, apa nyaman apoi tak ma panas saya ma panas Allah areh tak terak tak tak terak, tak matera kepada orang lain saya matera Allah saya macam pet pecukan Allah bulan saya kena tercukan bintang-bintang saya kena tercukan tak bisa ni kecuali izin dari ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala berarti sematera benih bulan benih are benih bintang tapi Allah Kakanan tak bisa makenyang. Saya makenyang Allah. Lating. Tak bisa memotong. Saya memotong Allah. Panik andi kelakuan tapi itu tegi Allah. Allah saya tegi kelakuan manusia. So, ini usaha tapi senantu aki bakun Allah. Allah situ. Allah Ta'ala kasu'aka ini sifat kudrot. Kudrot Allah Ta'ala. Tena Allah Ta'ala ini kan di sifat puasa. Atau setiap perkara mungkin sesuai kelebihan kesokan Allah bisa. Allah di cepat, kudrot irodat. Apa irodat ni? Kesokan Allah. Pan penapan ini kesokan Allah. Tak ada sesuatu yang terjadi tanpa kasuhkan Allah. Tak bisa. Syed Allah Ta'ala kasuhkan ketiga itu. Kebadan makin tak ucap ni Syed Allah Ta'ala tempat kasuhkan tak mau ucap. Untuk panucin, Allah Ta'ala saya kasuhkan mau ucap. Bagi Allah Ta'ala, tak ada kesulitan sama sekali. Aten Allah Ta'ala apa ni kah? Tak apes. Atau dekipan penapan tak apes Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Allah Ta'ala ni kata ada si maafas dekat Allah Ta'ala. Eh, dalam langit, dalam bumi si maafas Allah Ta'ala sobung. Serapin depan ni kekuasaan ni Allah. Hal min khalikin ghairullah. Berbeda. Orang yang menciptakan sesuatu selain Allah. Tak bisa. Ah, menciptakan terak, petang, ben terang, lapar, ben pelkak, kapi Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sengkok satu-satu kisus segala sesuatu. Yang kau kapi. Ada oleh manusia sekali. Engkau kapi. Kudrat iradat iradat ni kekasawakan Allah. Kapi terjadi kalau kalaban sebab kekasawakan Allah. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya sanggeng kesokan Allah Ta'ala. Pengirati bin Muhammad. Ya kena. Orang penduduk bumi repa. Iman kapi ya bisa. Bisa. Pahipa iman kapi. Bisa. Mungkin kesokan. walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a kata Allah innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqulahu kum fayakun engko oh dan kor mun la ngarepaki setong setong sing kor kun cukup ngucak kun pas berada, kun pas berada. Kun badaban berdongku. Kun tetiban tetiongku. Kita cukkan yakin bahwa Allah Ta'ala penikah Odi Mun pasanan saya Allah Ta'ala Selain ini kancor kapi, ada si ngorengin pun. jauh sampai Allah Ta'ala sete. Karena tebai Allah Ta'ala ancor kapi langit bumi. benda esena. Sebab maupun tak ada si mengendalikan. Ya Allah Ta'ala apa ni kak odik tak tersetek. wal hayyu la ilaha illahu Allah taala ada zat si maha odi tak ada pengiran angin Allah wa tawakkal alal hayyi alladhi la yamut tawakkal ba'andakan zat si maha odi si tak saya tak temati, saya tak terseta. Lajukan asifat sama mireng Allah Ta'ala yang terduk ke situ je korang si bodoh. Tak kata jenis makhluk ni orang. Tak kata, opo pun Wa wa sami'ul bazir. Jadi Allah pandai kata, saya maha merang, saya maha ngulatin innani ma'akuma asma'u wa aro jawabun Allah singko apa ring ban kedua Musa ben Harun singko ngidingaki apa sai ke bentai eh, ke bentai Firaun deki engko ngenal lagi apa sai ke tengka Firaun je engko ngenal le singko apa ring ban ban singko ngenalen ban singko ngidingaki ban Takut-takut. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Apa ha, kan mak pasrah nyempa padang setak ngeding, setak ngolat. Setak mereng, setak ngolat. Artinya mun betul. Cetak kira ngidi. Tak kira ngan alik. Malah kini ni sempat. Kan lain mengelola ta'ala. Mengelola ta'ala kan jelas kalan mihan. 我六点。啊，干那，爸妈那我人不尼个，啊，都啊，他讲到啥，打算打到啥，他过来干了打了，没人。Kaya Allah Ta'ala ni ka semua Allah Ta'ala ni kesemua. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mun bila tang ke bulan tanya ke sengkok tentang sengkok ke bulan kok semak. Semak geng tak ada jihad. Tak ada berat murah. Tak ada kanan kiri nah, tak ada atas beban nah. irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la ghaiban inna ma tad'una sami'an basira on laon bentek doa ah, sarak korakan Ya, sebab beanca doa dia doa ka azat seta kopok je bentak ceun je ban dia doa dak ka azat semaha merang semaha ngolatin. Allah juga sepat kalam dan seterusnya dan seterusnya. Allah Ta'ala ini ada buat. Juga kita menikah yakin iman dari kajunan Epon Rasulullah SAW. Yakin dengan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala wa sadaqallah wa rasuluh. Benma'ha. Benar adat. Benar Allah ben utusan Allah Taala. Wa sadaqal mursalun. Ben benar banyak-banyak para utusan putusan ini kan disepat amanah, tak khianah. Muhal para utusan ini kekhianat. Juga para utusan mereka kan, ini sifat tabligh, mendapat dari kemana pasti eh, perintah Allah. Eh, eh pada pada ke manusia. Tak ada se eh, na penyaman saya marsa maraki saya rahasia aki kecuali saya lakaran epakon rahasia aki ban Allah الذين يبلغون رسالة يخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا para utusan jadi saya mendapat dekat risalah Allah Tak utusan je saya takut dah ke Allah. Bentak takut ke orang lain kecuali namun dia keajaran ikon Allah saya takut. ni kepada utusan. Kita yakin dengan kebenaran Rasulullah. Kelaban. Benar keterangan-keterangan. Tentang mukjizat Epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernikah banyak mukjizat. Keeran. Eh, Bisa tak kelem dek tak ada. Rasulullah ni kan pernah atana cokop orang ke seorang. Mestinah. Kakan orang ke seorang. Ternyata apa nih kayak rezeki goreng sampai telur ratus orang, aku tak lim tadet. Padahal seorang pun sejauh koreng seorang. Eh, ada er orang telur ratus pakun. Tak ada. Sampai kenyang kekapi. Yang telur ratus sampai kenyang kekapi. Masya Allah. Pernah Rasulullah panikah nguncang orang Pak Polo. Seetana kemudian pegun semut semut ni kekun apa nyaman ni? Ini kun rakyat. Orang undangan Pak Polo bikin ni kenyang kapi. sampai kenyang kapi. Sehingga kenyang ki berdekare nak. Kudu kanjing Nabi ada. Enoman saya kena juga. Serong minum kopi sebuah denori. Yang kemarin minum kopi, buruk kanjing Nabi terakhir. Insya Allah. Ini kata mu'jizat. Mun benih kan, mun benih Allah. Tak kira, ni ingat ni Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Eh dalam se sebagian dari perjalanan eh, pun pada kata pangki sarang orang bedui bi Ibnu Umar langsung ia cek Islam. Ini ka mungkin dimin sini ka mun temu orang kafir ya jaga Islam. Bini jani peringin kafir kadang bah aben sin roh kafir segala. Alam ngalam reng kafir Allah mun bereng kafirat cek ke Islam. Le orang kafir panikah. Tapangki ban kanjing Nabi Muhammad SAW. Kanjing Nabi tapangki serang dengan kafir. Ya, cek langsung ke Islam. Tak ada pangeran angin Allah sengko Muhammad utusna Allah angoca orang bedus orang kafir saya ada sinyak saki cak sampean di kongkungku bener sebagai seorang nabi saya ada saksena oh kan pungkani ke bisa tetis saksi kan pungkani ke bisa 30 saksi. Eh, bukan. Yang kena nak. Iko eh, bain mengajing Nabi. Mangkat pah. Ben mu'ramun kasa. Pah teti ramu kasa. Pah teti sokoh. Lepas aja lain. Masya Allah. Entar kaju dengan Rasulullah SAW. Kan bungkani ke pangocak Ipa eh, kajeng. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنت وأنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ما استلقى عليه Masuk Islam langsung. Yang berdua gitu. Eh, yang kira yang berdua masuk Islam, sekan kajuan menikah. Nyingga boleh, entar dah ke tempat semula. Kasak-kasak-kasak abu boleh ke tempat tak pun pokokan sementing ban lenyak saki cak sengkor ya putus na Allah. Kasak lah dipulai. Abu dipulai. Kan kajuan. Ini kan mujizat jika ada orang yang tanya, saya saksi, nah, nah Pak Abai bisa jadi saksi. Karena waktu Kak Dinto, tepat kanjeng Nabi ini ke ngolat tindakan bungkani, Kak kan bungkani bisa jadi saksi. Jangan putusnya Allah. Ternyata ampun. Eh, saksi hakim kan kajian. Buraidah al-Aslam. Nyerita aki berda orang bedui. Ini kan mereka sana tak kaji nanti pun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Muhammad. Tore pada ngaki ke tentang tanda kebenaran ni pun macam dengan. Cek sampian bani kebetulan. Atena ah, cek sampian ni Ungkuk ungku-ungku utusna ajunan ni pun Allah. Tore-tore-tore kebetulan. Pada ngaki ke gula. Napa? Tante kebenaran epon. Ah. Coba kasak. Entar main kasak. Entaren kan bungkan kasak ke bela. Rasulullah. Ati kanan ban gua. Ngocak-ngocak kasak. Entar. Kan bungkan sejauh kasak entar entaren. Kebala cak Rasulullah. Singolok mungkin mengucap Muhammad, Muhammad ini Rasulullah. Sekaligus nyaksaki je utusna Allah. Kepala. Bi Rasulullah etikani. Indah renung. Kan kajuan sejauh kasa. Ika bila Rasulullah di kanan. Walangsung. Kan pungkaan bani kebacar lah sampai dapat pada kajunan pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkungkan ngucap assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi keselamatan tadi kamu ke atas sujunan ya Rasulullah. Berarti utus Allah Taala ungku isak eh, siaki sareng kan kajuan kan kajuan ngucap Rasulullah. Oh yalah tina pokon sepenting benda macam ngucap Rasulullah kasi kok kasaban apa dia boleh? Apa dia boleh? Karena mana bisa hapet ni ke iman ni ke tak patah hebat dia. Hebatan orang mangken, mangken tak uning dek ka mukjizat Rasulullah bisa iman. Kan tak uning secara langsung, mun sapet kan cen uning. Wajar. Maka nabun kanjeng Nabi, mun orang mangken iman dak ke Allah, iman dak ke Rasulullah, iman dak ke malaikat atau kitab kata pak Allah, iman dak ke ini kiamat, iman dak ke pasti fokus, pasti cuba kepilih Allah Ta'ala, Ini ke berarti hebat. Sebab tak uning pun tanda kemukjizat Rasulullah mending makin. Mun sahabat kan cek lakalau ni. Ini langsung. Mun ngak makin kita apa ni keiman. Pas iangkep sebagai teretan pun kanjeng Nabi. Mun para sahabat yang kep kancah. Tapi orang yang seiman makin yang kep sebagai teretan. Orang cetak tahu ketang mukjizat. Mangkana keiman kesengkok. Jadi teretan sengkok Mun ban kafir dia sahabat kanteng. Masya-Allah. Muka-muka kita apa ni ke betul-betul yang ke sebagai dulu dulur kanjeng Nabi, teraya tanah kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Setang waktu Rasulullah panik hati kanan dua kan punggaan. Ati kanan kanjeng Nabi dan kedua kan punggaan. Si pesa. Ya log setong datang. Ya log boleh datang boleh. Kompol bas. Mari kini kah. Pi kanjeng Nabi suruh. Evakon. Kangkui. Ngalai boleh dek ke tempat semula. Semula. Mangkat mangkatlah ke tempat semula tempat masing-masing kan bungkaan bersih nangis kerongga kanjeng Nabi. Masya Allah. Sampai nangis tangis. Kan bungkaan nangis kerongga kanjeng Nabi kan bungkaan nangis pola nak kan kanjing nabi lah aleng ki boleh dega kan bungkaan ini kan. Biasanya kajik Nabi menabiah khutbah, pidato, anak sehat. Banyak yang nyandar biasanya. dega kan pungkaan balik. Her akhir apa senan ben sahabat kan Nabi ibadah eh, mimbar. Sengke khutbah dan ingat as mimbar. Wah temu datang kan bungkaan bernikah. Nangis. Orang-orang ngiding dekat tangis ah, kan bungkaan bernikah. Sampai kan eh, manusia-manusia orang-orang sengiding kita ketangis. Semua nangis sekali. Sahabat-sahabat saya merengaki, dak ketangis lah. kan bungkan panik. Nerok nangis sekali. Siapa nerok nangis? Itu ikanin mengkencing Nabi yang kena. Eh, Ini mah sampai ngak riap. Ini boleh alas ni ngak sekali. Sebab ajunan pun lah tak ada ke abdi boleh. Gara-gara ajunan kan. Tampak lah ngakungin mimbar tempat akut ajunan. Pas tak abdin abtin boleh. Padahal abtin itu kerong ke ajunan. Abtin rasa bangga. Rabin ajunan seneng abtin ya rabin ajunan. Pas abtin itu pasos sa, susah. Mempasanan tidak ajunan. Ajunan apa tak boleh boleh abdin. Ini ada ilah. Dia bansekok e pada dia kan bungkaan si paling bagus neneng itu dia. Bo, abdina tak perlu bagus kanjeng Nabi. Abdina kun kerong ke ajunan, saya kesesa abdina tak kok minta apa minta sarang ajunan, minta bisa tetap lagi sarang ajunan. Kento saya kata kok abdina. Oh, yang munda iya daya iya baik. Anda bansengko, itaman eh, neneng sarke darah mah. Oh, mana bisa kat din tu, ki kat din tu. Sae. Nabi ni suat kat din itu bisa. Kita bangki sarang ajunan. Nabi Abdin Abua bisa ter. Sarang kabulan-kabulan Allah Ta'ala. kekasih nak Allah. Sebab dengan suarga. yang Nabi cukkan. Paneka. Bisa abu debuan ben barang saya. Benda mati. Ben benda mati. Ingat betul. Jemadat. Kanjeng Nabi pernah montut sepergem dari beliker. Tarik mama tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan beliker, pahrami dari tasbih. Beliker, bisa maca tasbih kapi. Eh, perang ini kapan sahabat? tasbin apa ni? Sapat merang. Bini kunjereta. Sapat merang. Pernah juga Ibn Mas'ud kadin a teer asareng ajunan ipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kakanan kasa tarik maca tasbih mereng. Abdullah Ibn Mas'ud kita mereng dekat ke Kan kanan kisah tak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Bisa. Macam tasbih. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang i Makkah. Setong waktu panik kepasanan entar ke luar daerah Ternyata dalam perjalanan setiap tepangki sarengkan bunggaan, setiap tepangki sareng gunung, mesti ngolok salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Perjalanan jauh penikah selalu disambut ben kan bungkaan kan bungkaan kalau ben salam assalamualaikum ya Rasulullah. Tepangki ben gunung, ngucak boleh gunung assalamualaikum ya Rasulullah. InsyaAllah. Alhasil tentang mukjizat Epon. Ginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tak kena yang bito. Macan bi sebut buan ben kanjing Nabi. Jangankan ben kanjing Nabi. Beda orang hanya mau uhban bin Aus Ikan pula bentaban. Macam nak boleh kanjing Nabi. Tepak uban banika. Nguan ambikin. Macam ni kau sentar. Tepaan uhban benika. Nguan embi. Ni kau bayi entaren ben macam. Macam ni kau ngucap. Engkau ni mak ngak mengak. Kena kau ben bak. Ben ni mak. Ki ngurusin embi. Mak ben ya tak ngurusin Nabi. Nabi. Allah Ta'ala dia tak ngutus Nabi selebih aku ni tempat Nabi Nabi Nabi ya. Selebih tanki tercerita. Selebih tengki pang kata tak ada. Saya lebih ben Nabi Nabi Nabi. Mak Nabi Nabi Nabi Kun. Alah kong wana mbi jadi apa? Mak berde porong si penting. Kesempatan emas. Sangat muljah. Si bisa meselamat. Bisa memuljah. Bisa ternyata tak lakonin benda. Bang labang bang labang suar kere buka mun kakui nabi. Keluarga keluarga nak ahli suar penduduk penduduk suar Hari amul jeki dek ke sahabat sahabat. Padahal beendriah cak saking intar ada kun lengkah gunung. Lengkah gunung pada dia lepas buat. Be'en bisa tetap tentara nak Allah. Api lain kanjing Nabi dalam perjuangan. Kesempatan be'en dia. Oh ya, ya, ya. Pas berangkat orang. Ternyata tapak kiongku ben kanjing Nabi. Ben Alhamdulillah pas langsung bisa masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Moga-moga sawas bareng manfaat. الدين والدنيا والآخرة أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جل أمن قلت إلى ورسول الله وسيلة وأن لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم والرجع ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب وسألنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لا ولكل حاجة فاقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة بلا ممسك لها وما يمسك بلا مرسل من بعده والعزيز الحكيم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in. Du malam Jumat lagi Jumat manis. Muka-muka kita bisa kumpul saja eh, dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul para masyayikh, para ulama, para guru, para bangsa, para wali